Desse mar tem medo não Respeito sim Vá puxando o arrastão Pra ver tudo que consegui. E se cair na rede é peixe Vai matar a minha sede Alimentar os meus meninos enxugando o olho com areia por viver de fronte ao mar. Passa fome e não pesca. Ei, menino que vem de bala nas ruas, veias secas da cidade, no esgoto sabe nadar. Pescador não tem vara e não tem rede, viu morrer tudo que é peixe, lama, olha o rio levar. E o mal tem forma de gente, tira o sustento do menino e menino vai ter que roubar desse mar, tem medo não. ao meio-dia na mesma praia em que seu Zé antes do sol. Zezé, pescador de um tempo antigo, bem antes de ser ofício, foi enterrado nesse chão. Cobertor de asfalto, palco da morte. fica ruim pra tubarão. Desse mar, tem medo não. matar a minha sede, alimentar os meus.